Іншою весною повернусь додому, я обов'язково у батьківській хаті, яскравіші зорі, вчила мене мати, співала колискову Із маленького стульчика рано виростає велика сцена, і весь зал пульсує з тобою, і ти віддаєш всього себе. Не небо гілля, перший подих, як подив. Початок іде від нуля, не забувай, хто ти, не забувай, хто ти, не забувай до ти, Серця відкриті брами. Я так давно, я так давно не бачив мами. Сльози першою росою повернусь до. все солоне, як ті сльози щастя, як туга за домом, поле, поле, поле спола, знову тихим мехом передасть по колу, передасть по колу, щоби своїм дітям заспівати знову рідну колискову, передасть по колу, щоби своїм дітям заспівати знову сльози першою росою повернусь додому, я обов'язково у батьківській хаті яскраві.